күкүрт кислотасынын электролиттик касиети пробиркаларга күкүрт кислотасын куябыз биринчи пробиркага метил кызгылт сары индикаторун куябыз биринчи тепкичте күкүрт кислотасы толук диссоциацияланып күчтүү электролит болуп эсептелет экинчи тепкичте диссоциация кайра кайталанат ошол себептүү күкүрт кислотасы орто күчтүү кислота болуп эсептелет суу аралашкан күкүрт кислотасы чыңалуу катары суутекке чейинки металлдар, мисалы цинк менен да реакцияга кирет Амфотердик жана негиздик оксидтер менен мисалы магнийдин оксиди менен реакцияга кирип күкүрт кислотасынын туздары сульфаттарды пайда кылат күкүрт кислотасы негиздер менен да аракеттенишет сульфаттарды пайда кылат аны аныктоо үчүн индикатор пайдалансак болот күкүрт кислотасынын эритмеси туздардан күчсүз жана учуп кетүүчү кислоталарды суруп чыгарат